Let me first of all congratulations. Two victories at the moment in this edition of Vuelta al País Vasco. Yes, really great to have two victories here and uh, it's a really nice stage so I hope uh, we can do another win for the team here today. Hor tengo itzulia edizio hau nola ikusi duzu edizio historikoa izan da lehenengo edizioa baina zuentzako sekulako esperientzia, ezta? Bueno, kaixo, eh, nahi amondarai naiz, eh, Ibarrako txirrundularia. Ta bueno, ni 11 aurtekin hasi nintzen eh, txirrundulari mundu hontan eta bueno, egia sama ba, eh urtea, ez, ikasten eta bueno, bizutatzen jo kilolo bata eta eta bueno, ba gaur adibidez hemen otea, ez, e, itzulia Euskal Herriko itzulien eta gaina Donostiko etapa ma ba, izugarrezko egiten duen gauza da, ez, etxeko errepidetan e, hemen egotea eta afizionatun e, ba indar sentitzea ba, ba izugarria da. Eta ardun ba bueno, e, animatu nahi zaitu ez ez, ba, gaur adibidez gaurko egun bat ez dela, ba, Errepidea eta etortzea guri animatzea eta bueno, ba, gero gustatzen baldin bat zaizue, ba, ze ba, ez, ez, probatzea kirol polit jau e, eta bueno, ba, ba, bizkanaka bizkanaka ba, emakume gehiago izatea kirol eta bueno, orokorrean kirolean, errekasko.